バンドお前祭りのオリオリジナル曲を一生懸命練習してきましたということで踊ってくださいますバンドダンスを踊ってくれますそれでは行ってみましょうか踊りたいさんですバンドダンスどうぞ 町はサッゆかりの地 Sodom. はいありがとうございます龍ヶ崎辰恋前祭りから駆けつけてくれた踊り隊の皆さんでしたありがとうございます盛大な拍手を